Assalomu alaykum. Andijon ustalar kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlarga ko'rib turgan xonadon fasonini noldan yetkazib ko'rsatib beramiz. Avvalo emusa bo'lgan devorni o'yib chiqamiz va ketidan gruntovka beramiz. So'ng devorga kafe kili tortamiz va tiyagalar yopishtiramiz. Keyin g'ish uslubida tizma qilib travertinimizni sachishni boshlaymiz. Mana sachib tugatdik, endi tiyagi o'rtalariga travertin chizmamizni qilamiz. Pataloylarni devorda rangiga moslagan holda kraska qilib chiqdik. Chizmalarimiz ham yakunlanib qoldi. Ikki xil usulda chizma qildik, rang yig'ish va 3D chizmasini qilib chiqdik. gipsakardomdan qilingan tegagalarni ustiga travertin tortib, ustidan ranglangan lak qilib chiqdik va so'kilgan ham xuddi shu usulni qo'lladik. 20 kun ichida xonadonimizni to'liq bitirib topshirdik va mana shu ko'rinishga keltirdik. Bizi kuzatib borayotgan kanalimiz obunachilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz bilan qoling va yanada qiziqarli videolarni kutib qoling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, yangi tomoshabinlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.